é o VL. RS na voz, brota zica. exagerando com as minas de mil grau. Os graves batendo, invadindo a capital. É curtição até o dia amanhecer. Os maloca no passinho, as mina faz bumbum tremer. E os maloca no passinho, as mina faz bumbum tremer. Esse é o Davi no beat, tá botando pra fuder. Desce, desce na sequência, rebolando no grau. Dando citada com força em cima do bandido mal. Desce, desce na sequência, rebolando no grau. cima do bandido mal. Dá um sentadão com força, dá um sentadão com força, dá um sentadão com força em cima do bandido mal. Dá um sentadão, sentadão com força, festinha gerando com as minas de mil grau. Os graves batendo, invadindo a capital. É curtição até o dia amanhecer. Os maloca não passam, as mina faz bumbum tremer. E os maloca desce, desce na sequência. Rebolando no grau, dando sentadão com força em cima do bandido mal. Dá um sentadão com força, dá um sentadão com força, dá um sentadão com força em cima do bandido mal. Dá um sentadão com força, dá um sentadão com força, dá um sentadão com força em cima do bandido mal. Dá um sentadão, sentadão, sentadão, sentadão com força, dá um sentadão, sentadão.